Зам байцхан уу намайг Мөнхэрдэн гэдэг. Би экстрэн хэлс техникчээр ажилладаг. Одоо би та бүхэнд repair options буюу засгийн сонголтууд, эдгээр сонголтууд маань эдэнгийн ажиллагааг хэдэн хуваар уртцдаг талаар хэлж өгье. Нэгдүгээр basic restoration буюу энгийн сэргээн засвар гэж байгаа. Энэ маань эдэнгийн ажиллагааг 40-чин хуваар уртцдаг. Хоёрдугаар basic restoration plus буюу нэмэлт сэргээн засвар гэж байгаа. Энэ маань эдэнгийн ажиллагааг 60-чин хуваар нэмэгдүүлдэг. Гуравдугаар dealer rebuild буюу dealer-ийн хэцүүр гэж байгаа. Энэ маань эдэнгийн ажиллагааг 85-100 орчим хуваар нэмэгдүүлдгээс гадна тухайн машинаас хамаарат шинэ машины үнийн дүнтэй харьцуулж үзэхэд та 50 орчим хувийн үнийн дүнгээр энэхүү цэврийг хийх боломжтой. Дөрөвдүгээр Caterpillar Certified Rebuild буюу Caterpillar-ийн магадлан итгэмжсэн их цэвэр гэж байгаа. Энэ маань тухайн машины системийн ажиллагаа болоод эдэнгийн ажиллагааг 100 орчим хувиар нэмэгдүүлдэг. Тухайн машинаас хамаарат шинэ машины үнийн дүнтэй харьцуулж үзэхэд та 60-аас 75 орчим хувийн үнийн дүнгээр энэхүү цэврийг хийх боломжтой. Дараагийн бичлэгээрээ би та бүхэнд Caterpillar Certified Rebuild буюу Caterpillar-ийн магадлан итгэмжилсэн хэсвэрийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарж өгье.